तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कॉग्निजेंट जो कंपनी है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करती है अगर आप कॉग्निजेंट में अप्लाई कर चुके हैं या उसमें जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है जानना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है कोग्निजेंट कंपनी की तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद दोस्तों लगभग लगभग सेम प्रोसेस होता है सभी कंपनीज़ का एंड इसका कुछ डिफरेंट प्रोसेस है कुछ सेम है कुछ डिफरेंट प्रोसेस है सो ये वीडियो लास्ट तक का ज़रूर देखना ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आप इसके बाद जो बाद में कमेंट्स करते हो तो क्योंकि उसका एक बयान द रीज़न यही होता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ सो वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़ तो पहला प्रोसेस कि जो कॉग्निजेंट कंपनी है वो अपना सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी को दे देती है किसी वेंडर को दे देती है जो बहुत सारे वेंडर्स हैं एक्चुअली मैंने इस वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज़ है आप वो जाके चेक कर सकते हो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जो बेसिकली थर्ड पार्टी को ये लोग दे देते हैं तो इसके बाद क्या करती है वो एक फॉर्म फिल कराती हैं लाइक जो प्रजेंट एड्रेस है टेम्प्रेरी एड्रेस है लाइक जो परमानेंट एड्रेस है एजुकेशनल जितना भी है डिग्री मार्कशीट या ग्रेजुएशन वगैरह की वो सारी चीज़ें फिल करा लेती है एंड आपका एक वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी करवा लेती है इन केस अगर कुछ भी फेक पाया जाता है तो उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद तुम्हारी होगी यानी कि उस कैंडिडेट की होगी जिसने वो फॉर्म भरा हुआ है एंड इसके बाद क्या होता है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की टीम है वो आपके प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जो टेम्परेरी एड्रेस है आपके वहाँ पे आती है अगर डिफरेंट है आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो फिर वहाँ पे कंपनी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की टीम जाती है अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है एंड जो टेम्परेरी एड्रेस है वो दूसरा है तो टेम्परेरी एड्रेस पे वो टीम वहाँ पे विजिट करती है और उसके बाद हो सकता है आपको कॉल भी करती है एंड बाकी कई बार आपको कॉल्स वगैरह भी रिसीव होती हैं इनके एंड से कभी खुद का भी बैकग्राउंड वेरीफिकेशन कराते हैं खुद का इन द सेंस कि आपको ही कॉल करेंगे और आपसे ही डिटेल पूरी पूछेंगे तो कभी इस तरीके का भी करा लेते हैं या उनको एड्रेस वगैरह सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको ऑन कॉल करके कन्फर्म करके फिर इसके बाद वो आते हैं एंड इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो आपको मेल पे मिल जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या इस इस डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ रहा है आप दोबारा से अपलोड करो इन केस अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो वहाँ पे कोई मेल्स या कॉल नहीं आता है बहुत रेयर कंडीशन में कभी आ जाता है फिर डायरेक्टली आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए मेल आता है या ज्वाइनिंग के लिए जो एच टीम है वहाँ की वो आपको कॉल करती है लेकिन बैकग्राउंड वेरीफिकेशन से आपको फिर मेल नहीं आता अगर आपका क्लियर हो जाता है इनकेस क्लियर नहीं होता है तो फिर हंड्रेड परसेंट मेल आती है कि ये फेक पाया गया या इनमें कोई प्रॉब्लम है या जो भी सारी चीज़ें हैं एंड दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है वो नहीं हो पा रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि पंद्रह दिन एक महीने या दो महीने हो गए तो जो वहाँ की एच आर टीम है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो या आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव उस कंपनी में वर्किंग हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करवाओ वो एच आर से कॉन्टैक्ट करवा के या वहाँ पर पता करके वो आपको बता देंगे इनकेस अगर नहीं है कोई तो आपको एच आर को ही पिंग करना होगा वो चाहे आप मेल के थ्रू करो या या ओवर कॉल करो एंड वो सारी चीज़ें आपको मतलब एकदम क्लैरिफाई कर देंगी वहाँ पे और सारी चीज़ें उनको पता होती हैं तो आपको वो बता देंगी कि आपका क्या इशू चल रहा है या आपका कब तक हो पाएगा आप सारी चीज़ें वो उनसे पूछ सकते हो एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप डिटेल उसमें भरते हो वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट होनी चाहिए उसमें आपका कोई भी इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी होती है कुछ भी इशू पाया गया हो तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उन उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी डील पे साइन हुआ होता है तो फिर अगर कुछ भी इशू पाया गया तो वो उन ऑन स्पॉट ही वहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं तो जो डिटेल है वो एकदम करेक्ट डालें एंड दोस्तों थोड़ा सा बेनिफिट होता है जो वहाँ का मैनेजमेंट टीम है लाइक जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो खुद सोचते हैं सोचते हैं कि बंदे का वेरिफिकेशन जल्दी हो और जल्दी से आके कंपनी को वो ज्वाइन कर ले एंड हो सकता है कई बार आप वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है एच को छोड़ के आपके मैनेजर जो होंगे या बॉस जो होंगे आपको ओ मेल कर देते हैं कई केसेस में वैसे वो ज़्यादातर मेल नहीं करते हैं जब तक आपके पास रनिंग नहीं आ जाती लेकिन यहाँ पे क्या है कि वहाँ के मैनेजर भी कई केसेस में आपको एक मेल ड्रॉप कर देते हैं एंड दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस का टाइम है वो 15 टू 20 डेज लेता है यानी कि 15 से 20 दिन तक लेता है इन केस अगर आप एज अ फ्रेशर सेलेक्ट हुए हो यानी कि आपने नई नई कंपनी ज्वाइन की है लाइक मतलब ये फ्रेशर पे यहाँ पे ये मतलब है कि आप पहली बार उस कंपनी में गए हो आपका एक्सपीरियंस दस साल का है पंद्रह साल का वो मैटर नहीं करता अब उस कंपनी में अगर पहली बार गए हो तो ये 15 टू 20 डेज़ का टाइम लेते हैं 15 से 20 दिन का इन केस जो कॉग्निजेंट के अंदर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लाइक का बैंकिंग का अलग है या कोई और प्रोजेक्ट है एच का प्रोजेक्ट या मतलब जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं अगर आपको किसी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है तो फिर आपका सेवन टू टेन डेज में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है और ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि कोग्निजेंट ने एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर दिया तो कभी नहीं करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर प्रोजेक्ट चेंज होता है तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दोबारा से हो होगा लेकिन इतना टाइम नहीं लेता है सेवन टू टेन डेज यानी कि सात से दस दिन में वहाँ पे हो जाता है एंड दोस्तों नाइन्टी परसेंट केसेस में क्या होता है कि जितना आपका प्रोसेस चल रहा होता है लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजुकेशनल का क्लियर हो गया और जो परमानेंट एड्रेस है उसका बाकी है तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का क्लियर हो गया उसका भी आपके पास मेल आएगा फिर परमानेंट एड्रेस का वेरिफिकेशन हो गया वो उसका भी मेल आएगा यानी कि जो जो प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेल पे मिलती रहेंगी फॉर एग्जांपल जब हम लोग कोई ऑनलाइन कुछ भी परचेस करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पे तो वहाँ पे ऑर्डर आईडी ट्रैकिंग करके आता ना कि अब ये हो गया अब ये हो गया तो लाइक वो ट्रैकिंग की तरह वहाँ पर दिखाता है वो सॉरी दिखाता तो नहीं है वहाँ पर आपको मेल वो मिलती रहती है तो आप उसके थ्रू लाइक बोल सकते हो एक तरीके से कि वो ट्रैक होता रहता है एंड इसके बाद जो लास्ट में है पॉइंट की अगर निगेटिव रिस्पॉन्स रहा तो हंड्रेड परसेंट मेल आती है अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो कई केसेस में मेल आ भी जाती है या नहीं भी आती है लेकिन आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर के लिए वहाँ पर बुला लिया जाता है तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो मैं वहाँ पर ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ अगर आपको मेरी मेल आई चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वहाँ से आपको मेरी मेल आई मिल जाएगी आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरा नाम है शुभम मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में till then have a great moment and good bye and don't forget to like subscribe and share thank you so much for coming here